Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Hull a pejhes fehér hó, jöjj el, kedves tírahó. Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll. Van zsákodban minden jó, piros alma bő el hozzánk, várunk rád, kedves öreg télapú, nagy szakálló télapú, jó gyermek barátja, cukrot, diót, bogyorút, rejteget a zsákja, amerre jár reggeli kis cipőcske megtelik, megtölti a télapon, ha üresen látja, megtölti ő ha üresen light Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Bunte Lichter, Silberzier, Kind und Krippe, Schaf und Stier, Zottelbär und Panthertier möchte izquierda.